我也很奇怪，呵呵较省电哦。嗯。怎么没有声音？我听叫唤。呵呵呵，呵呵呵，哈哈哈哈哈哈，你太脏了。 噔噔噔噔那个万龙睡着了，你撞到天花板。你还要再去哈弟的家吗？哇，这个没有不可以掉了。可以呀。 它很难钓而已呀。不行，这个不可以钓鱼。哈哈哈哈哈！ <laughs> 哎，鱼怎么不可以钓鱼了？嗯。怎么都钓这个死鱼？不 <laughs> 要钓那个，我钓的鱼。 怎么还有蚊子？ <laughs> 怎么有蚊子叫这么大声呢？ <laughs> 怎么掉过去？你你的声音。嗯。 <laughs> 嗯。耍啦。 怖いねん。 赶快掉了，怎么？人家又关掉。好了，这两个掉完要去洗澡了。还有一个，有牙齿吗？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。 耶！ <laughs> 哇，去煮饭啊！ <laughs> 嗯，好了，玩具收好了。